ተባረከላሁ መብሩክ ብለና መብሩክ መብሩክ ብለናል ሰኪና የአዲስ ዓለም ጀንበር የአዲስ ቀን ወገግታ ብቻ ኒማ ነው ያላ ስጦታ የኛ ሙሽሮች ደስ ይበላች ደስ ይበላች ታላቁን ጸጋ መርጦ ሰጣችን መርጦ ሰጣች ደሞ አብቦ ይስተ ጎጆቹ ይዝራ ቤታችን የእኛ ሙሽሮች ደስ ይበላች ደስ ይበላች ታላቁን ጸጋ መርጦ ሰጣች መርጦ ሰጣች ይዝነቅ ይጽና ቤታችን ባረከላሁ መብሩክ ብለናል መብሩክ ብለናል አላህ ይውደደው እኛ እኛ ሰንጥቅ የመውደድ ዳርቻ ተበሳች ማተም ነው ጋብቻ ያላ ልዩ ጥበብ ያው ታምር የነቢያት ፈለግ የሕይወት ሚስጥር የኛ ሙሽሮች ደስ ይበላች ደስ ይበላች ታላቁን ጸጋ መርጦ ሰጣች መርጦ ቸራች ደምቆና አብቦ ይስደቅ ጎጇችሁ የኛ ሙሽሮች ደስ ይበላች ደስ ይበላችሁ ታላቁን ጸጋ መርጦ ሰጣችን መርጦ ቸራችን ደምቆና ብቦ ይስነቅ ጎጇችሁ ያስወድናል። ባረከላሁ መብሩክ ብለናል። አላህ እኛ ያስወድናል። ጽድቅ መንገድ የጥብቆች ጋሻ ለኖረው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 የኛ ሙሽሮች ደስ ይበላችሁ፣ ደስ ይበላችሁ። እኛስ ውድና እኛስ ውድና ጽድቅ መንገድ የጥብቆች ጋሻ እሱ ለኖረው ስጦታ መካሻ ስሜትን አምክኖ ልብን ያረጋጋ ማስቀጠያ ጋብቻ ነው ጸጋ የኛ ሙሽሮች ደስ ይበላች ደስ ይበላች ታላቁ ጸጋ መርጦ ሰጣች መርጦ ቸራች አላህ ያጽድቀው ይስናቆቻችን ይድረቅ ቤታችን የኛ ሙሽሮች ደስ ይበላች ደስ ይበላች ታላቁ ጸጋ መርጦ ሰጣች መርጦ ቸራች አላህ ያስደገው ይስና ይድመቅ ቤታችን የኛ ሙሽሮች ደስ ይበላች ደዚህ ብላችን ታላቁ ጸጋ መርጦ ሰጣችን መርጦ ቸራችን ደምቆና አብቦ ይስደቅ ጎጇችሁ ይስመርላችን የእኛ ሙሽሮች ደስ ይበላችሁ ደስ